Hola, buenas tardes, El meu nom Javier. soy una de les persones de l'equip de gestió que us acompanyarà en aquesta sèrie de vídeos no? explicant una mica com funciona l'institut en aquestes portes obertes. I, Y bueno, hem decidit fer aquesta mena de vídeos i, i acompanyar serie una sèrie d'informacions que trobareu en aquesta web de les en obertes per intentar explicar-vos com és el nostre D'entrada, dir-vos que nosaltres aquesta situació no és la que haguem desitjat, no? Si tot hagués anat normal aquesta tarda que estem aquí filmant, no? unes persones davant de la càmera, altres darrere, doncs estaríem parlant amb vosaltres a cara a cara, no? que és com, com ens sentim més còmodes i com ens agrada més no? Per les coses, però no ha pogut ser possible per tota aquesta cosa de la pandèmia i aleshores doncs, totes les qüestions que creiem que us hem de fer arribar les farem no? a través d'aquests vídeos i d'aquestes no? converses cara a la càmera. No? Dir-vos, com ja esteu detectant, que nosaltres, els profes que estem aquí a aquesta banda, no som actors ni actrius, ni estem acostumats a aquestes coses i per tant potser doncs, ens trobem una mica estranys no? quan, quan us parlem cara a càmera, esperem que, que us ho mireu amb, amb aquesta indulgència i que intenteu sobretot eh, prendre consciència del missatge que us volem traslladar, no? que és el que, que diuen que és important i que és de fet el que ens ha forçat a posar-nos aquí davant de la càmera per, per fer aquestes explicacions. Bueno, en aquest primer vídeo jo us volia explicar fonamentalment dues coses. No? La primera és exactament com funciona això de les portes obertes. Eh, nosaltres, quan expliquem a l'institut, normalment eh, acostumem a explicar doncs, vuit idees fonamentals, no? que són doncs, potser les vuit idees que nosaltres anomenem força, no? i que creiem que, que són raó tota l'essència de, de, de lo que després passa al Maria Espinal. No? Eh, en aquesta web trobareu aquests vídeos, no? un, un vídeo per cada idea, en el que alguns de nosaltres us intentarem explicar doncs, bueno, no? per què aquestes coses són importants i, i a partir d'aquí quines coses se'n deriven i quines coses passen al Maria Espinal relacionats amb, amb aquestes idees que tenim. No? Així com a idea general, eh, i, i abans de donar peu a aquestes, a aquestes 8 idees, eh, potser com a idea general per encabir-ho tot, sí que ens agradaria explicar-vos que, bueno, potser alguna de les, de les coses ja les sabeu, l'Institut de, aquest, aquest en el que entraran els vostres fills i filles eh, seria el sisè curs de l'institut, és un institut molt jove, de fet aquest és el segon any que estem en aquest edifici que, que, ens han construït després de passar pels mòduls, segurament alguns de vosaltres també coneixen una mica la nostra història. Eh, som un institut públic que s'ha anat fet gran, eh, eh, l'equip de persones que, que estem al capdavant de l'institut doncs som les que hem acompanyat a l'institut des, del, des del bon començament, des del seu inici, i actualment doncs, som una sèrie de entre 40 50 profes no? I, i en el nostre equip us podem dir des de ja pues, que hi ha molta gent que està molt compromesa, molt implicada, molt il·lusionada amb el projecte, és un projecte que, que, que ha unat a molta gent que vol participar en una idea diferent d'educació, eh, sense oblidar també que som un centre públic no? i que això vol dir pues, el que vol dir, que tenim bueno, una sèrie de recursos que són limitats, que tenim moltes ganes, molta voluntat, molta il·lusió, que estem construint un projecte en el qual ens sentim orgullosos i orgulloses, però que, bueno, doncs que quan som tanta gent doncs a vegades no és fàcil anar a la una ni ser tots una pinya de cara a, les coses. No? Dit això, doncs això, us presentem el, el que nosaltres pretenem que sigui a l'institut, el dia a dia a l'institut, les idees que es mouen a fer les coses com, com creiem que s'han de fer i com les intentem fer cada dia i esperem que us agradi no? i que, que, que valoreu tot aquest esforç que estem fent davant de les càmeres no? avui en aquesta tarda de, de Portes Obertes del Vallès Espinar. Moltes gràcies.